Wah, gel, kita gitu. cuma, Eh. Gua gel, gua gel. kita kita gua gel di mana? Gedat kita gua gel. kita kita gua gel. kita kita gua gel. Wes, wes. Gelisah gitu juga, Gedat kita gua gel. kita kita gua gel. kita kita gua gel. kita kita gua gel. Lagi, lagi. Neng. Lagi. Awas i. Ganjen ganjen ganjen. Kita kita. Ihi ihi ihi ihi. Nggak boleh neng, nggak boleh. Liatin aja, nggak boleh. <laughs> Sini yang, sini yang. Neneng. Hai. Gimana teh? Eh, gak boleh atuh sayang.